Assalamualaikum. Today we introduce the KM Mogul Concrete Block Machine Model P2. We make one of the best block machine in Pakistan. P2 model जो है एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है जिससे आप किसी भी किस्म के ब्लॉक जैसे tough tiles hollow block solid block uni block etcetera you just have to change the mould and make whatever you want to make so now I will tell you about production it make 15 rectangular shape paper 25 to 30 second and the per day production is 14,400 paper tile in 8 hollow and 4 hollow block 40 to 45 second and per day production is 2560 block in 8 hours 4 hollow block 40 to 45 second at per day production is 25 and 60 block in 8 hour as like solid block मज़ीद जैसे कि यूनी ब्लॉक आई सेक्शन वगैरह हैं जो हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनकी प्रोडक्शन में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह के मैं अगले मॉडल जैसे कि हमारे P three P four P five model हैं उनके बारे में मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में बताऊँ थैंक यू